Mae wedi bod yn ddigwyddiad diddorol iawn, uh, cyfle i ffindio allan rhain sydd wedi bod yn digwydd gan yr ymarferwyr sy'n rhan o'r cam cyntaf o'r prosiect a deall y gwaith mawr sy'n o'n blaenau fel ysgol newydd um, i gymryd uh, rhan yn yr ail rhan a mewn maes penodol, sef maes iaith a chyfathrebu a llythrenedd. Mae'n amlwg bod yna ddipyn o ymgynghori a trafod i bod yn y gwahanol grwpiau sydd wedi gwneud y rhan cyntaf a bod yna'n holi pellach i bod eu partneriaid nhw. Ond dwi'n meddwl mae yna ddipyn sydd heb cael ei un ymhellach a dwi'n meddwl mae'n ddyletswydd arnyn ni fel ysgolion sy'n ddau rhan o'r cynllun i fod yn rhan ymhellach yr hyn sydd wedi digwydd a fydd yn digwydd dros y flwyddyn nesaf. Um, da ni'n ysgol fydd yn gweithio ar yr ochr ieithoedd cyfathrebu a llythrenedd. Wedyn uh, edrych ar ieithoedd Cymraeg a Saesneg. Da ni'n ysgol ddwy ieithog, felly mae'r ddwy iaith, uh, iaith gyntaf yn y Gymraeg a gael iaith yn bwysig i ni a datblygu'r Saesneg ac yn ychwanegol ieithoedd tramor hefyd ac ystyried y tri o amgylch sgiliau llythrenedd.